منصور باحث قانوني مختص بقضايا الإسكان والعمران آه، ومعني أكثر بمدى الالتزام في تطبيق معايير حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والأجندات التنموية الحضرية آه، بالتأكيد أي مبادرة آه، أو أي طرح أي مبادرة خاصة بالتنمية أو بالتطوير العمراني وتطوير المجتمعات في المناطق الحضرية بالتأكيد شيء مهم جدا لكن الأهم أنه تنفيذ المبادرات والمبادرات دي ووضع قطر خطط عمل لتنفيذها لازم تتضمن مشاركة المجتمع وكل أطراف المصلحة في تطبيق هذه الاجنده ما تبقاش لحساب فئه على حساب فئه اخرى خاصه الفئات الفقيره او الفئات المستضعفه او الفئات حتى غير المواطنين سواء لاجئين او مهاجرين وده واضح جدا في الفتره الاخيره وبالتالي لازم تكون المبادرات الخاصه بالتنميه آه، ووضع اجندات تنمويه جديده خاصه بالتطوير العمراني او التنميه الحضريه لازم آه، تأكد على مشاركة جميع الأطراف وتأكد على احترام مبادئ حقوق الإنسان في إعمال هذه المبادرات. طيب مبدئيا هي الأجندة الجديدة آه، تراجعت كثيرا عن الأجندة الحائضرية اللي كانت صيغت في آه، مؤتمر الموئل الثاني في اسطنبول سنة 1996 كان الرؤية الخاصة بالتنمية كانت تشمل جميع المناطق سواء الريفية أو الحضرية الاجنده الجديده اقتصرت فقط على المناطق الحضريه ولو بصيت في تفاصيلها هتلاقي مش بس متعلقه بالمناطق الحضريه بشكل عام لكن مختصه اكتر بتناول وتشخيص الوضع في المدن الكبرى المتروبوليتان سيتيز آه، ده شويه عمل تقليص لالتزامات وتعهدات الدول في فكره التنميه آه، بشكل عام آه، مش عارفين ليه تم اخفال التنميه الريفيه من السياسات التنمويه لمده 20 سنه تانيين هم كانوا اهملوها اصلا في ال 20 سنه اللي فاتت وكمان هيتم 20 سنه تانيه ان الحكومات ما تناولتش اي موضوع متعلق بالتنميه الريفيه بجانب التنميه الحضريه وده بيأثر كتير جدا على الضغط على المناطق الحضريه لانه مع زياده الافقار مع عدم الاهتمام بالريف هيؤدي لزياده الهجره للمناطق الحضريه وده اللي هم بيستغلوه في صياغه الاجنده الحضريه انه النمو الحضري بيتسارع بشكل اكبر آه، على مستوى العالم بس ده مش معناه انه انه شيء مهم او انه شيء يجب ان آه، يتم آه، تطويره بالعكس احنا لازم نخلي التنميه الريفيه متوازيه مع التنميه الحضريه على سبيل ان في توازن في آه، في تنميه المجتمع بشكل عام ما يبقاش في فئه آه، خاضعة لتطوير والتنمية عن فئة أخرى تعاني الإفكار في نفس الوقت عن فئة أخرى تعاني الإفكار والتهميش نتيجة السياسات التمييزية بين المناطق الريفية والحضرية هو الفكرة أنه بيتناول فقط العلاقة الضيقة جدا ما بين الريف والحضر خاصة بتوفير الغذاء الخاصة ب آه، بعض القضايا الخاصة آه، بالأراضي أو إدارة الأراضي بالنسبه للحكومات بالنسبه للهيئات الحكوميه لكن بالنسبه للمجتمع الفكره نفسها مش مهمه آه، بقدر ما هو مهم للتنظيم الاداري لسلطه الدوله المركزيه لكن التنميه الريفيه زي ما تناول زي ما تناولوا في الاجنده الحضريه فكره التنميه الحضريه والتشخيص للتنميه الحضريه وكيفيه عملها مش موجود خالص اي معايير لفكره التنميه الريفيه ووضع آه، تشخيص تحليل وتشخيص للتنميه الريفيه وده هيؤدي فعلا لمشاكل كبيره جدا على المدار ال 20 سنه اللي جايه انه على الاقل مش هنلاقي اراضي زراعيه نعمل آه، غذاء او آه، اراضي لتهديد حياه الاسر الفلاحيه اللي بتشتغل في الفلاحه هي يعني مش هتقدر تعيش في الحضر هي عايشه في الريف حتى المجتمعات البدويه اذا تمدد ليها الحضر هم كمان هيتم تدمير حياتهم وثقف ونمط حياتهم المعيشي والثقافي لان مجتمعات مختلفه عن العيش في الحاضر وبالتالي ده غير موجود في آه، اقرار الاجنده الحضريه الجديده ايه دور الاجنده الحضريه الجديده في الحفاظ على آه، المجتمعات الغير حضر غير الحضريه وعلى نمط حياتهم وعلى عدم عمل آه، عدم ازدياد افقارهم ده غير واضح في الاجنده الحضريه الجديده آه، الاجنده الحضريه على المستوى العالمي شويه مختلف مشاركه المجتمع المدني مختلفه عن مصر آه، الى حد ما مصر لغايه قبل التحضير لفكره الموئل الثالث ما كانش في آه، مجتمع مدني عنده فكره عن التعهدات السياسيه اللي الدول اتخذتها في الموئل الثاني سنه 96 برغم ان مصر من الدول الحكوميه الرئيسيه في المجلس الحكومي لانشاء اليو ان هابيتات وبرنامج الموئل وبيشاركوا بفعاليه في صياغه الاجنده وصياغه المؤتمرات وتنظيم المؤتمرات مع هيئه البرنامج الموئل للامم المتحده الا انه مفيش آه، توعيه او تثقيف لمنظمات المجتمع المدني المصريه فيما يتعلق بفكره الموئل بشكل عام وايه هي العمليه العالميه اللي بتتم من سنه 76 لغايه 2016 مع الموئل الثالث على ايه هي فكره الموئل، ايه هو دور الموئل، ايه دوره في وضع السياسات العالميه الخاصه بالعمران. معظم اللهم قليل جدا من المنظمات الحكوميه المصريه عندها خلفيه برضو مش مفصله عن فكره الموئل بشكل عام. آه، الحاجه الثانيه انه فكره المشاركه على المستوى المصري او حتى على المستوى الاقليمي العربي ضعيفه جدا ده راجع طبعا لانه النظام بشكل عام لسه ما عندوش القابليه انه انه يتقبل شريك اخر في اداره آه، الدوله او في اداره موارد الدوله من آه، اطراف المجتمع المدني. آه، بجانب انه كمان فكره المشاركه بشكل عام بيعتبرها جزء من تكميل الصوره لحكم الحكومه المركزيه مش في المشاركه في صناعه القرار بدءا من صياغه القرار وحتى تنفيذه. دايما مشاركه المجتمع المدني حتى في الدول شويه اللي عندها اعتراف بالمجتمع المدني بيبقى مشاركتهم في استعراض القرارات النهائيه وشكلها لكن ما بيتمش المشاركه في عمليه صنع القرار من الاساس وفكره صناعه القرار ومدى استمراريه هذا القرار واستدامته على المدى البعيد او مدى آه، قابليته للتغيير مع تغير الظروف وتغير الاوضاع آه، في المجتمع وبالتالي مشاركه المجتمع المدني مهمه جدا من اول فكره صناعه القرار وحتى بدايه تنفيذ القرار وتقييم تنفيذ القرار. ما هو الجزء الخاص بافتقار المجتمع المدني لفكره الموئل نفسها هي خليته كمان بعيد على التقييم لدور مصر في عمليه الموئل. المجتمع المدني اللي معني بقضايا السكن والعمران في مصر كان مهتم وما زال مهتم بفكره الحق في السكن والتوقف على عمليات الاخلاء القسري ومشاركه الناس في عمليات التطوير واعاده واعاده التسكين او اعاده آه، توطين الناس في مناطق اخرى نتيجه التنميه العمرانيه لكن الرؤيه العالميه اللي مصر جزء منها هم مفتقدين للرؤيه دي شيء في منظمات منها شايفاها انه ملهاش علاقه مباشره ان انا اضيع وقت او اشتغل على الجزء الخاص بالسياسات العالميه لان انا مهموم اكتر باللي بيحصل على الارض بس هو في نفس الوقت مش رابط بشكل كافي انه التاثيرات العالميه دي هي ليها جزء مؤثر على الممارسات آه، اللي بتتم على الارض من الحكومه المصريه في عمليه التطوير وعمليه آه، آه، إعادة التخطيط وإعادة التوطين للسكان خاصة في المناطق الحضرية. الأجندة القديمة لسنة 1996 دي هابيتات أجندة، دي بتتناول التنمية الريفية والتنمية الحضرية وإدارة الأراضي وكيفية إدارة الأراضي في الصراعات والمشاركة ودور الحكم المحلي وبشكل مفصل جدا سواء من الناحيه الاداريه او الناحيه الماليه او من النواحي الخاصه بعمليه التطوير واعطاء الحكم المحلي دور اكبر واستقلاليه اكبر ده مش موجود عندنا حتى في معظم المنطقه العربيه لانه عندنا سلطات محليه تبع للحكومه المركزيه لكن ما عندناش حكومات محليه زي موجود في آه، دول حتى امريكا اللاتينيه او الدول الغربيه ما عندناش حكومات محليه منتخبه ليها آه، استقلاليه في صناعه القرار آه، بالتالي فكره تطبيق الاجنده الحضريه اللي بتسرد فقط على المناطق الحضريه ما زالت هتعاني من نفس المشاكل والعقبات اللي بنواجهها من 20 سنه او اكتر. آه، فكره المشاركه ما زالت متقبة في صناعه القرار وفي تنفيذه آه، دور المجتمع المدني ما زال مفتقر في آه، إدارة آه، موارد الدولة أو في إدارة المجتمع بشكل عام ما زال ما عندناش حكم محلي حقيقي معني بالاستقلالية من الحكومة المركزية سواء من الحياه الإدارية أو المالية ما فيش أي مشاركة مجتمعية حقيقية للخطط التنموية الخاصة بالمناطق الحضرية حتى الاهتمام بالمجتمعات اللي هتبقى مستهدفة في مناطق التطوير الحضري ما بيتمش مشاركتهم بشكل فعال لأن هم كمان مفتقدين للمعلومة مفتقدين لفكرة آه، آه، العملية نفسها الخاصة بالتنمية وإيه دورها محدش بيوصل لهم المعلومة بشكل كامل ما عندناش حتى آه، حق في الوصول للمعلومه عشان اقدر اعرف انا هشارك في ايه او هشوف ايه دوري في عمليه التطوير او عمليه التنميه ففي عقبات كتيره جدا قانونيه واجتماعيه وثقافيه هتستمر في اعاقه تنفيذ الاجنده الحضريه العالميه الجديده على الرغم من الاجنده الحضريه العالميه الجديده فيها مشاكل كمان في تطبيقها بشكل اساسي. الاجنده الحضريه الجديده بالذات حصل جزء كبير من التفاوض ما بين الحكومات على الجزء الخاص باليات التنفيذ وما زالت معضله كبيره جدا في آه، تصور اليات تنفيذ خاصه بالاجنده اللهم مجرد تعهدات سياسيه آه، غير ملزمه آه، بتنفيذ مبادئ الاجنده لكن في النهايه احنا عندنا الجزء الثاني اللي احنا بنشتغل عليه واللي احنا بنركز عليه اللي هو مبادئ حقوق الانسان اللي هي الاليات الملزمه القانونيه للدول الخاضعه طبقا للعهد الدولي الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والعهد الدولي الحقوق المدنيه السياسيه والاعلان العالمي لحقوق الانسان. الـ الـ الـ الـ لا يجوز ابدا تنفيذ اي مبادره او او او اجنده تنمويه عالميه طالعه من جهاز الامم المتحده وتكون مخالفه او تكون آه، معيبه آه، بعدم تنفيذ آه، مبادئ حقوق الانسان. وبالتالي ده دورنا احنا كمجتمع مدني ان احنا نركز بشكل اكبر على ان كل مبادره دي تلتزم بلغه حقوق الانسان في صياغتها تلتزم بمبادئ حقوق الانسان والالتزام بحق الانسان في المشاركه وفي ان يكون هو اصل التنميه آه، من خلال التعهدات الدوليه حقوق الانسان وانه عندنا الاليات الخاصه بالمعاهدات الدوليه اللجان التعاقديه تقدر الدول كمان ان هي تقدم فيها جزء عن آه، مدى اعمالها آه، آه، والتزامها واحترامها لمبادئ حقوق الانسان في تنفيذ الاجندات التنمويه الحاضره. ممكن يكون التغيير في طريقه التفكير وتناول فكره العمران وتناول فكره التنميه الحضريه لكن طالما لسه في قوانين بتعوق تطوير المجتمع مش تطوير المناطق وتطوير ال الارض او تطوير المباني المهم ان المجتمع هو اللي يتطور فطول ما في قوانين بتعيق تطور المجتمع وبتعيق عدم مشاركه المجتمع عمره ما هتكون التنفيذ الاجندات حتى لو في اجندات مستقبليه هتطرح طالما المجتمع غير مشارك فيها وطالما لا تستهدف تطوير المجتمع نفسه بشكل حقيقي مش بشكل سوري كما تدعي بعض الحكومات ان هم بيجيبوا ناس يشاركوا في بعض المؤتمرات بعض الفعاليات لكن الدور الحقيقي على الارض مشاركه المجتمع غير موجود هتفضل نفس المشكلات موجوده طالما ما فيش مشاركه حقيقيه مجتمعيه هتفضل المشكلات موجوده طالما ما فيش قوانين محليه بتراعي التزامات حقوق الانسان الدوليه هتفضل المشاكل موجوده طالما ما فيش ممولين لبعض المشاريع التنموية أو مؤسسات التمويل الدولية بتراعي كطرف ثالث في إعمال وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان هتفضل المشاكل موجودة لأن الفقر جزء كبير جدا من المشكلات الرئيسية في الدول النامية مجتمعات الفقر غير نسبتها عالية جدا في الدول النامية غير الدول المتقدمة وبالتالي تطوير المجتمع نفسه وتثقيفه وتوعيته ووضعه في اطار العمليه التنمويه هو ده اللي هيبقى المهم اكتر من تطوير المناطق او ان احنا نعمل مولات او ان احنا نعمل مدن عالميه لما المجتمع بيتطور هو اللي هيعمل التطور التنميه العمرانيه الرؤيه العمرانيه دي لكن طول ما المجتمع مش متطور هتفضل في فجوه كبيره ما بين الفئات المستفيده من عمليه التطوير والفئات واللي هي الاكثريه الغير غير المستفيده من عمليه التطوير. هو في النهايه الدوله هي صاحبه القرار. الحكومة المركزية هي صاحبة السلطة وصاحبة القرار مهما كان المؤسسات الدولية ما تقدرش تجبر الدولة على فعل شيء هي مش مقتنعة به وبالتالي طالما الحكومة لم توضح بشكل ما من خلال تغيير قوانين أو تغيير ممارسات على الأرض هتفضل نفس المشكلات موجودة وهيفضل نفس فكرة الوقوف فقط عند الفعاليات والمؤتمرات ومشاركة بعض المنظم بعض منظمات المجتمع المدني مش كل المنظمات في آه، الرؤية واستعراض الرؤية الاستراتيجية واستعراض كيفية التنفيذ للخطة والخطط والمبادرات العالمية الخاصة بالتنمية وده فيما وراء ذلك المنظم المؤسسات الدولية ما تقدرش ما عندهاش من الآليات أو ما عندهاش من الصلاحيات إن هي تجبر الدولة على تغيير القوانين او على تغيير الممارسات وبالتالي هي هتفضل نفس المشكله الدوله هي صاحبه الاصل في الالتزام بتعهدات مبادئ حقوق الانسان اذا كان في مؤسسات دوليه عندها من الناحيه الاخلاقيه ان هي تحث الحكومات المركزيه في الدول الناميه او في منطقه الشرق الاوسط على احترام مبادئ حقوق الانسان في مؤسسات دوليه كمان كبيره زي البنك الدولي زي صندوق النقد الدولي زي بنك التنميه والاعمار الاوروبي ما عندهمش الاولويات في الاهتمام بمبادئ حقوق الانسان على قد الاهتمام اكتر بالاستثمار والمشاريع الضخمه اللي ملهاش اعتبار لاي مجتمعات في المناطق اللي هيبقى فيها استهداف للقيام بعمليه التطوير او التنميه